Кричала рыбачил, апостол Андрей, А спаситель гулял по воде. И Андрей доставал из воды скорее а Спаситель погибших людей. И Андрей закричал, я покину причал, Если ты мне откроешь секрет. И спаситель ответил, спокойно, Андрей, Никакого секрета здесь нет. Видишь, там на горе возвышается крест, Под ним десяток солдат. Повиси-ка на нем, а когда надоест, Возвращайся назад, гулять по воде, гулять по воде, Гулять по воде со мной. На учителя на касках блистают рога, Черный ворон кружит над крестом, Объясни мне сейчас, пожалей дурака, Распятие оставь на потом. А немел тут спаситель и топнул в сердцах По водной глади ногой. Ты неверно дурак, и Андрей в слезах Побрел с вискарями домой. Видишь, там на горе возвышается крест, Под ним десяток солдат — повисит на нем. А когда надоест, возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной. Кричал рыбачил апостол Андрей, а спаситель